Hey, up, up, up, up, up, up, up, up, Ah bah si tu veux, si tu veux vraiment un chien, c'est les euh, à, à Non, non, bah... Non,